いく。いけいけいけいけいけ。はい、いけいけいけいけ。いいだろ、雪。雪。雪雪。 いく。ああ、いけいけいけいけいけ。はい、いけいけいけいけ。いいだろ、雪。雪。雪雪。 いく。ああ、いけいけいけいけいけ。はい、いけいけいけいけ。いいだろ、雪。雪。雪雪。